Штибиди доп, доп, доп, доп, доп, yes, yes, yes, yes, штип, штибиди дип, штибиди дабу, дабу, дабу, дабу, yes, yes.